on connaît sous le nom du justicier, Phénom. Vous êtes branché sur coup d'oreille. Une partie des cassettes qu'il y a ici, il y en a beaucoup que j'ai chez moi. Et euh, on baigne dans le cinéma depuis, euh, depuis, euh, depuis notre enfance. Pour, choisir quelques, réalisateurs en français, je vais, te citer Yves Boisset, que j'aime beaucoup. Il a fait Le Prix du Danger avec Gérard Lanvin. C'est un film. Euh, c'est le, film qui a inspiré Running Man. Running Man est inspiré de ce film. Euh, mais dans Running Man, ils ont viré euh, l'aspect social. Ils ont gardé un truc où beaucoup de gens courent après, l'argent et leur vie est déterminée par ce que la télé leur dit de faire or play the running man. On your mark! I'll be back. Go! Comme une espèce d'abattoir pour prolétaires. Mais dans le, dans le prix du danger, t'as vraiment ce côté social. Le mec, c'est un chômeur, il a pas d'argent, ou il fait des petits boulots. J'aime beaucoup euh, ce réalisateur Yves Boisset. Il a fait d'autres films super. Il y a un film qui s'appelle Canicule que j'adore. Euh, le juge Fayard, dit le shérif, avec Patrick Devers. Dupont la joie, on peut pas, peut pas parler d'Yves Boisset sans, sans, citer ce film. Un film avec Jean Carmet qui traitait du racisme avant tout le monde. Euh, il y a eu Train d'enfer euh, qui, était tiré d'une histoire, histoire vraie où euh, des, des, fachos jetaient, un arabe d'un train. Un film avec Roger Hanin, il me semble. Et en parallèle, il y a le cinéma US avec, comme réalisateur, je te, citerai De Palma. Parce que Brian De Palma, il a fait tout un tas de films différents, mais à chaque fois, il y il y a un thème qui est abordé d'une manière que personne n'aborde. Il y a Body Double. Body Double, c'est un film sur un mec, un acteur qui n'arrive pas à qui n'arrive pas à jouer parce qu'il est, pris de, est pris de panique, il est claustrophobe. Donc euh, quand ils le mettent dans, une, dans un cercueil pour faire le, pour faire le zombie, c'est compliqué pour lui. James Cameron, ce serait pour un seul film, Terminator. Terminator, c'est la plus grosse influence qui ait eu sur Marvel Records. Euh, déjà par rapport par rapport au thème abordé, l'anticipation, c'est-à-dire que dans un futur lointain, les machines prendront le contrôle, on voit, on voit, sans faire le, psychopathe, quand tu regardes bien, tu vois qu'on est de plus en plus assisté par la technologie. Euh, maintenant, quand tu conduis ta voiture ou ton camion, c'est un GPS qui te guide, qui te dit prends à droite, prends à gauche. Euh, tu n'arrives plus à penser par toi-même, tu connais plus la ville. Moi, j'aime ce truc dans ce film. Euh. Après, je pourrais, t'en citer plein, des réalisateurs que j'aime beaucoup. Il y a Tom Holland qui a fait Vampire, vous avez dit Vampire. Ça aussi, c'est une de, mes plus grosses influences. Déjà, quand j'étais gamin, l'affiche, elle me faisait... Elle me faisait cauchemarder. Ah, une espèce de tête euh, qui plane dans le, ciel avec des nuages. Vidéodrome aussi, c'est un film qui m'a vraiment, euh, qui vraiment marqué. D'ailleurs, j'ai donné le nom de mon studio. C'est pas vraiment un studio, c'est plutôt une entre. C'est un endroit où il y a des cassettes vidéo, où il y a des, il y des vinyles, il y a des, Marvel Comics. Ah, on est plus Marvel. Et on a donné le nom de, cet endroit, on l'a appelé Vidéodrome, c'est là que je produis, que Zombie produit, c'est là que j'enregistre mes morceaux, que je, fais mes scratchs, que je mixe mes albums. Ah, tout se fait là. C'est un endroit auquel on tient, parce qu'il est imprégné de toute cette, euh, de toute cette poussière et tout euh, ce gaz qui se dégage de, euh, des vapeurs, les vapeurs de cassettes, les vapeurs de disques. Les trois voix qu'il y a dans mon disque, c'est trois voix qui apparaissent souvent dans les films. Il y a la voix de Mike Dara, que j'embrasse au passage. Euh, Mike Dara, c'est la voix de Whoopi Goldberg, mais pour moi, c'est surtout la voix de Ginger dans Terminator. C'est la voix de Lewis dans Robocop. C'est euh, vraiment... Euh, c'est des gens qu'on des voix reconnaissables entre mille. Alors T'as aimé le film Ah ouais, c'était vraiment extra. Puis en plus, le doublage de leur voix au VF, c'est lent. Ah, c'est vrai que les comédiens mais qui doublent ces films, ils sont très forts. Et puis, il y a la voix de Schwarzenegger. La voix de Schwarzenegger, c'est Daniel Beretta, euh, mais lui, c'est pas, pas la voix de Schwarzenegger de, euh, de Running Man ou de, Terminator. Lui, c'est la voix de Schwarzenegger de double détente. Même si vous reconnaissez cette voix, tout ça est bien réel. Et ces doubleurs, euh, je les ai contactés comme j'ai pu. Dès que j'ai réussi à mettre la main sur eux, je leur ai expliqué ce que j'étais en train de faire. Et, ça les a intéressés parce que... En fait, il y a plein, d'artistes qui vont pousser, qui vont essayer de faire des disques comme des films, mais qui vont s'arrêter seulement à la pochette ou qui vont s'arrêter seulement au concept. Moi, j'ai voulu le faire à fond pour que quand tu écoutes mon disque, tu as vraiment l'impression d'être dans un film. Et tu as, du mal à faire la différence entre la fiction et la réalité. Mais dans mon disque, mon disque c'est une, métaphore, euh, une métaphore géante. Et euh, tout ce qui est dit de manière métaphorique euh, amène à quelque chose de réel. Quand j'ai sorti mon disque, ici dans la ville, Mad Movie s'est intéressé au disque. Et il y a un gars qui est venu vers nous, un mec sympa, que je remercie, que je, que salue au passage. Rurik Salé, euh, il est plus schéma de Movie maintenant, il a bougé, mais euh, c'est le mec qui m'a proposé de faire un clip et on a essayé de faire un truc assez, euh, assez barré et qui collerait à l'univers du disque. On a fait, on a fait le morceau qui s'appelle La Voix du Justicier parce que ça servirait en même temps de teaser vu que c'est un morceau court. et c'est un morceau avec un sample de vampires, vous avez dit vampire, le film dont je parlais tout à l'heure. Ça, ça amène... Euh, tout, est, tout, est, lié en fait. Euh, j'ai fait le clip Drogue dans la ville, c'est un de ceux que j'aime le plus. Je l'ai fait en hommage à, à Guru. c'est une grosse influence pour moi, Guru de Gangstar. Euh, j'aime beaucoup Gangstar. DJ Premier a fait des morceaux pour moi d'ailleurs. Il produit dans mon prochain album, Overdrug, il fait un nouveau morceau pour moi. Euh, euh, c'est un groupe que je respecte, comme beaucoup d'autres. Et j'adore le clip Just to Get a de Gangstar. Ce clip, Drogue dans la ville, je l'ai vraiment fait dans l'esprit de, ce clip-là, Just to Get a Rap, En noir et blanc, très, très rugueux, très, très axé sur la rue. Parce que je je, je, parle pas forcément de rue dans ma musique, mais je viens de la rue. Et, euh, dans ces rues, euh, j'ai pu voir tout un tas de choses. Et c'est ce dont je parle dans ma musique. Et dans, dans ce clip, j'ai mis un point d'honneur à ne montrer que des endroits où j'ai vécu. tous les endroits que tu vois, c'est que des endroits de mon coin. J'ai pas été faire du repérage et chercher des endroits ou faire des chercher du sensationnel. C'est chez moi, c'est là que je marche, c'est là que je cours. C'est ici que j'ai vu, que j'ai grandi, que j'ai euh, appris. Et j'ai fait un autre clip complètement différent de, Drogue dans la ville, qui lui justement euh, axé sur tout ce qu'on aime chez Marvel Records, c'est Mad Music. Euh, avec Freddy euh, qui ouvre un coffre et qui met le vinyle euh, sur les platines et qui se met à scratcher. Il y a tout ce qui fait les plans du cinéma d'exploitation vraiment un côté, un côté très VHS. Et tu vois, de toute façon, tu as l'impression que la cassette déconne quand tu regardes le clip. Et on aime, on aime ce truc-là. Pendant que je vais regarder le film et que je vais entendre le sample, je vais remettre trois fois la scène, quatre fois, cinq fois, six fois, jusqu'à ce que la mélodie se fasse dans ma tête. Et une fois que c'est fait, je mets pause, j'allume mon sampleur, et je balance le sang dans mon ému. Et à partir de là, je commence. Let's receive